nshuti bakunze ijwi ry'amerika ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze iki ni ikiganiro voa amerika muri iki cyumweru ndibasuhuje nitwa timishimwe kuri uyu wa kabiri burigadiye general patrick ryder umuvugizi wa Pantagon, minisiteri y'ingabo hano muri amerika yatangaje ko ku mupaka uhuza amerika na mexique hazoherezwa abandi basirikare igihumbi na magana atanu mu minsi mirongo cyenda bazafasha abapolisi cyane cyane mu bijyanye no kugenzura imipaka ikibazo cy'abinjira n'abasohoka ni ingorabahizi muri amerika kandi abanyapolitiki bo mu ishyaka ry'abarepubulikani ntibahwema gushyira mu majwi perezida joe biden wo mu ishyaka ry'abademokarate bamushinja kuba yarahinduye umupaka wa mexique akayunguruzo iri tangazo rije mu gihe hitezwe ko umubare w'abimukira binjira ku mupaka w'amajyepfo wiyongera bitewe n'uko politiki ijyanye n'imipaka yashyiriweho ibihe by'icyorezo izaba irangije igihe cyayo mu cyumweru gitaha umuvugizi wa Patagon yatangaje ko abo basirikare b'inyongera batazagira uruhare mu nshingano zo kubahiriza amategeko cyangwa ngo bagire aho bahurira n'abimukira bafunzwe dukurikije impinduka zizaba ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwezi kwa gatanu n'ubwiyongere bw'abagera ku mupaka bwitezwe minisiteri ishinzwe umutekano wa leta zunze ubumwe za amerika yasabye iyi nkunga ku bijyanye n'umubare w'abasirikare b'abanyamerika bariyo ubungubu hari abagera ku bihumbi bibiri na magana atanu bo mu ngabo zo ku rwego rwa leta bibanda ku bijyanye no kurinda gasutamo n'umupaka no gucunga ikirere nubwo imirimo yo kubaka urukuta rwo ku mupaka rwasabwe na Donald Trump yarangiye abimukira bakomeje kuhagera abarepubulikani bafite ubwiganze mu nteko bahagaritse ivugurura ry'urwego rushinzwe abimukira minisitiri ushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu Alejandro Mayorkas avuga ko ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwezi kwa gatanu ingingo nshya igika cya munani izubahirizwa iyi ngingo iteganya gusubiza inyuma bimukira mu buryo bwihuse no kubabuza kwinjira ku butaka bwa Amerika ku gihe cy'imyaka itanu ashobora kubamo no gukurikiranwa igisubizo cya perezida wa Mexique Andres Lopez Obrador nticyatinze ubwo ni bumwe mu bubasha bwabo ni guverinoma yigenga kandi ifite ubusugire bafata ibyo byemezo kandi turabyubaha abategetsi bo ku ruhande rwa amerika bavuga ko abasirikare igihumbi na magana atanu baziyongera ku bari basanzwe ku mupaka ari abo kuziba icyuho mu gucunga umutekano no kurinda ibikoresho kugeza igihe bazasimburwa bamwe mu bimukira bavuga ko bahangayikishijwe n'icyo iki cyemezo kivuze ukuri ni uko gushyira abasirikare ku mupaka ari ibintu bidasanzwe aho gushaka ingamba zo kudufasha kugira ngo tubashe kwinjira ku buryo bwemewe n'amategeko nk'uko tubyifuza gushyira abasirikare ku mupaka ni amahano kuko ntabwo turi abagizi ba nabi nta mitwe y'abagizi ba nabi tubarizwamo Turabimukira abimukira bahunga igihugu cyacu kubera ko hari ibyo dukeneye amakuru atangwa na minisiteri y'ingabo hano muri amerika ni uko aba basirikare bazatangira kujya ku mupaka guhera ku itariki ya cumi y'uku kwezi abategetsi bemeza ko izi ngamba zizatuma ibintu birushaho kujya mu buryo no gusubiza ibibazo by'abimukira n'abaturage inshuti mukomeje gukurikira ibiganiro by'ijwi ry'amerika ikiganiro voa amerika muri iki cyumweru naha tugisoreje njye timishimwe hano i washington dc ndabashimiye kandi mbifurije kugira umunsi mwiza